कोरिया के टॉप पाँच मास्क पैक जो हर भारतीय अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं whitening mask pack whitening mask pack एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो आपके चेहरे को साफ और चमकदार बनाता है इसलिए भी इसे वाइटनिंग कॉस्मेटिक कहा जाता है इसे लगाना बेहद ही आसान है इसे लगाने के बाद आपकी त्वचा चेहरा दोनों ही साफ और चमकदार होते हैं ये प्रोडक्ट कोरियाई महिलाओं में खासकर लोकप्रिय है क्योंकि कोरियाई महिलाएं और सुंदर दिखने के लिए वाइटनिंग मास्क पैक का उपयोग करती हैं खासकर विदेशी लोग भी आजकल इसे काफ़ी पसंद करते हैं ताकि वो लोग भी अपनी सुंदरता को और बेहतर बना सकें Bye.